Garibi teymri yengem, Ben şigire namı gördüm Arzu ettim benim vasliyen Ben şigire namı gördüm Kaşları paranı gördüm Gördüm gördüm ne gördüm dağday Dağlarda sonanı gördüm Kaşları paranı gördüm Müzik Ranadıyım bağda gezer, yakasına dime düzer. Aşıların bağrını derde adey, ben şu renamı gördüm. Kaşları karanı gördüm, Gördüm gördüm nane gördüm de dağday Dağlarda sonanı gördüm Kaşları karanı gördüm müştəqləri Bilmək Ben şu şiirə anı gördüm Kaşları karanı gördüm Gördüm gördüm neli gördüm dağday Dağlarda sonanı gördüm Kaşları karanı gördüm yari Saçları sümbüllü tari Yüreğime aytlar kimni yari Ben şu yüreğin anı gördüm taşları karani gördüm Gördüm gördüm ne yani gördüm dağday Dağlarda sonanı gördüm taşları karani gördüm Şekerden mazalı süzüyor Ben şu giren anı gördüm Taşları tarani gördüm Gördüm gördüm neni gördüm dağday Dağlarda son anı gördüm Taşları karanı gördüm Gördüm gördüm neni gördüm dağday Dağlarda son anı gördüm Taşları karanı gördüm